ni ukubera yesu ntawampaga amazi ntawangiriraga impuhwe nta n'uwancagaho ngo abe yasuhuza ariko uyu munsi baranshaka hari muri bibiri na gatatu arambwira ati tujye kwiga twinjira mu ishuri sasa nari ufite imyaka mirongo itatu n'itatu najyanaga n'abana tutaza gukina iyo igihembwe cyarangiraga twazanaga birote twese tukazizanira madamu ubwo niwe wari warabaye mama wa twese hanyuma bakavuga bati ufite menshi niwe uhembwa papa nta bintu byo kuzana nyine kuri papa ufite amanota menshi niwe uri buhembwe ubwo twari muri kompetisiyo twese twiga abantu bakazajya bandeba bagaseka bakavuga batari kuriya musaza arimo aragira ate ndiga turonkomenje na yesu turashwanyaguza hanyuma ninjira segonderi yesu arambwira ati dukubite turashwanyaguza turagenda twinjira muri kaminuza jye na yesu turashwanyaguza uyu munsi wa none ndi muganga wemewe n'amategeko ya leta y'u rwanda nta gipindi dutera ndashimira imana nawe nubishaka uzaze nkuvure kandi ndashimira yesu imirimo akora reka nkubwire hari igihe kigera wenda umuganga akakubwira ngo imirimo irarangiye ndumva aho ngejeje ubushobozi burangiye nibyo ko ku bwenge bujya bunanirwa ariko reka nkubwire akantu ngewe ngira iyo bigeze hahandi uvuga ngo birananiranye mpita nguhuza na yesu ushobora byose ukiza indwara zananiye abanyabwenge agakiza izananiye abaganga akakubwira ngo hari yesu ushobora kuguha ubuzima akaguha amateka mashya hanyuma ubwo urumva ko ako ngako yesu eh, yagashyizemo mu buryo bukomeye iyo nicaye muri biro ndi gusuzuma iyo nicaye ndimo nitegereza uburyo abarwayi barimo baza baza imbere yanjye nkagira umumaro bitabwira yesu ngo ndagushimiye nkahita mvuga ngo satani wari wishe umumaro wanjye ariko turashimira imana kuba turiho si impanuka nagira ngo nkubwire ko imbere yawe ni heza nk'uko babivuze kandi umugambi w'imana ku buzima bwawe wemere wize uzere yesu hanyuma umugambi w'imana imana iwuhishure reka nce ibintu by'imigani birirwa baca birirwa bavuga ngo ngo abagabo ngo ngo babarokore ngo banywa fata ngo nta jambo bagira tugira ijambo ngo banywa ibikoma ngo ntibamenye igikomye iyo ni imigani y'abakecuru tunywa igikoma tugafatamo amaporoteyine tugafatamo n'imyunyungugu hanyuma tugakora akazi neza ibintu bikagenda neza petero yavuze ngo iki yaravuze ngo dufite ijambo ryahanuwe aravuga ngo rirushaho gukomera ngo ndetse no mu gihe cy'umwijima riramurika karibu dogita imana iguha umugisha ndamukunda cyane imana iguha umugisha aleluya aleluya ndagira ngo murambure ibiganza turamukanye yesu nashimwe cyane imana nishimwe turashimira imana ah, kuri uyu mugoroba tugeze hano kuvuga imirimo y'imana ntabwo duhagaze hano ngo dutere igipindi dufite imirimo ifatika yesu yakoze ndagira ngo mbabwire ko dufite aho imana yatuvanye dufite aho imana itugejeje tuzi n'aho itujyana nicyo gituma tuvuga imirimo y'imana yacu imana ishimwe nitwa twahirwa remo hanyuma naturutse mu majyepfo mu karere ka huye mu itorero nkoreramo umurimo w'imana ni itorero rya taba mu rurembo rwa huye paruwase ya huye ndi umubwirizabutumwa bwiza yesu aduha n'umugisha ndagira ngo mbere y'uko mbabwira ubuhamya dusome ijambo ry'imana nza gushingiraho mbabwira imirimo yesu akora turasoma mu butumwa bwiza bwanditswe na yohana ibice cumi na bine hanyuma ni umurongo wa mbere turasoza ku murongo wa gatandatu aravuze ngo nimuhagarike imitima yanyu mwizere imana nanjye munyizere mu rugo rwa data harimo amazu menshi iyaba adahari mbambabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo ahondi namwe muzabeyo kandi ahonjya inzira murayizi Tom aramubwira ati databuja tuzi aho ujya inzira twayibwirwa ah, ntituzi aho ujya inzira twayibwirwa n'iki yesu arababwira ati nige nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ujya kwa data ntamujyanye muyikirije amen imana ibaha umugisha cyane hanyuma aya magambo ni amagambo y'ihumure ni amagambo yesu yavuze ni amagambo yesu yavuze kandi aya magambo ndagira ngo ngutangarize ko ah, udakwiriye guhagarika umutima kuko yesu afite ubushobozi n'imbaraga zo kukugirira neza ndagira ngo muvuge mu rukundo afite Ah, urukundo rwuzuye rutari nk'urw'abantu afite kugira neza imbabazi nyinshi ndetse ikigeretse kuri ibyo yesu araruhura reka mbabwire ko ngewe mbere y'uko yesu ampa agakiza nabanje kuba umunyamibabaro hanyuma navutse mu muryango ah, data na mama baza gushwana bashwana kubera amakimbirane yo mu ngo n'uyu munsi aracyahari abantu barayagira ariko ndagira ngo mbabwire ko aya makimbirane ajya ateza ibibazo bigatuma abana bahura n'ingorane nyinshi ariko turashimira yesu ukunda kubera ko kuba uriho ntabwo ari impanuka yesu azi impamvu uriho imana ishimwe hanyuma mu myaka irindwi mama yaradutaye sigara kwa muka data data akitujyana kwa muka data muka data yahise ambwira ngo imuhe nyoko atakugiriye ntuzazinsabe aba nkuriye inzira ku murima hanyuma ntangirana n'icyitwa imibabaro narangije primaire muri mirongo inani na gatandatu mpita mfata inzira yo kuba mayibobo nabaye mayibobo hano muri muri uyu mujyi wa kigali hari igikondo kuri sejemu ntoragura imigati yaboze basunikisha urukweto bavuga ngo dore uko gisa ntikiva ahangaha ariko ndashimira imana mu rukundo yesu agira ntabwo ajya arobanura ku butoni muri uyu mugoroba ndagira ngo ngutangarize ushobora kuba uhagaritse umutima bitewe n'imibereho izere yesu ahindura ubuzima ubuzima bugahinduka hanyuma nabayeho muri ubwo buzima ngeze ubwo mba nabaye umurasita nambara amaderede najyaga nk'urumogi sinibuke n'izina ryanjye za mayirungi duhekenya hariya za mburabuturo najyaga nirirwayo nkarara twirukankana n'abajandarume icyo gihe batwirukankana ariko yesu angezeho anyitegereje angirira impuhwe ntiza gufitiye muri uyu mugoroba nubwo umaze igihe kirekire ariko yesu ineza ye irahari yesu nashimwe cyane nimubanze mu mumpera amashyi yarakoze yanyambuye umwambaro mubi yanyambuye amaderede yanyambuye ankuramo imyotsi y'urumogi ibyo za mayirungi nirirwaga ndya arakoropa ubu aka gasura mubona ni ukubera yesu ntawampaga amazi ntawangiriraga impuhwe nta n'uwancagaho ngo abe yasuhuza ariko uyu munsi baranshaka yesu nashimwe cyane utanga icyerekezo cy'ubuzima ari hano abaririmbyi barimo baramuvuga abantu barimo baramwamamaza nagira ngo nkubwire ngo muri uyu mugoroba izere yesu utanga ubuzima izere yesu ufite icyerekezo cy'ubuzima bwawe abantu baragerageza abantu baraguta abantu bakureka ariko dawidi yaravuze ngo ubwo data na mama bazandeka uwiteka azandarura yesu yasanze nambaye amadirede arampamagara anyinjiza mu rugo rw'imana biravuga ngo bamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'imana arangije aranyuhagira ndagira ngo mbabwire yesu yampamagaye anzanye kubera umumaro anzanye kugira ngo ngire umumaro ampamagara nta muntu ubigizemo uruhare biturutse mu rukundo rwe nk'urwo agufitiye uyu munsi reka nkubwire ngo niba nta n'umuntu wigeze akubwira ko agukunda ndagutangariza ko yesu agukunda urukundo rutangaje imana ishimwe hanyuma rero yesu amaze kumpamagara ndagira ngo nkubwire imirimo yakoze bwa mbere amaze kumpamagara yaranyuhagiye nk'uko ubibona arangije aranyubakira anyubakira urugo umugore anyubakira inzu nta maboko yanjye akozeho arangije ampa abana mfite abahungu babiri n'abakobwa babiri arangije ankorera ikindi kintu hari muri bibiri na gatatu arambwira ati tujye kwiga twinjira mu ishuri sasa nari ufite imyaka mirongo itatu n'itatu najyanaga n'abana tutaza gukina iyo igihembwe cyarangiraga twazanaga birotezi twese tukazizanira madamu ubwo niba wari warabaye mama wa twese hanyuma bakavuga bati ufite menshi niwe uhembwa papa nta bintu byo kuzana nyine kuri papa ufite amanota menshi niwe uri buhembwe ubwo twari muri kompetisiyo twese turiga abantu bakazajya bandeba bagaseka bakavuga batari kuri ya musaza arimo aragira ate ndiga turonkomeje na yesu turashwanyaguza hanyuma ninjira segonderi yesu arambwira ati dukubite turashwanyaguza turagenda twinjira muri kaminuza jye na yesu turashwanyaguza uyu munsi wa none ndi muganga wemewe n'amategeko ya leta y'u rwanda nta gipindi dutera ndashimira imana nawe nubishaka uzaze nkuvure kandi ndashimira yesu imirimo akora reka nkubwire hari igihe kigera wenda umuganga akakubwira ngo imirimo irarangiye ndumva aho ngejeje ubushobozi burangiye nibyo ko ku bwenge bujya bunanirwa ariko reka nkubwire akantu ngewe ngira iyo bigeze hahandi uvuga ngo birananiranye mpita nguhuza na yesu ushobora byose ukiza indwara zananiye abanyabwenge agakiza izananiye abaganga akakubwira ngo hari yesu ushobora kuguha ubuzima akaguha amateka mashya hanyuma ubwo urumva ko ako ngako yesu eh, yagashyizemo mu buryo bukomeye iyo nicaye muri biro ndi gusuzuma iyo nicaye ndimo nitegereza uburyo abarwayi barimo baza baza imbere yanjye nkagira umumaro mbwira yesu ngo ndagushimiye nkahita mvuga ngo satani wari wishe umumaro wanjye ariko turashimira imana kuba turiho si impanuka nagira ngo nkubwire ko imbere yawe ni heza nk'uko babivuze kandi umugambi w'imana ku buzima bwawe wemere wize nizere yesu hanyuma umugambi w'imana imana iwuhishure reka nce ibintu by'imigani birirwa baca birirwa bavuga ngo ngo abagabo ngo ngo babarokore ngo banywa fata ngo nta jambo bagira tugira ijambo ngo banywa ibikoma ngo ntibamenye igikomye iyo ni imigani y'abakecuru tunywa igikoma tugafatamo amaporoteyine tugafatamo n'imyunyungugu hanyuma tugakora akazi neza ibintu bikagenda neza petero yavuze ngo iki yaravuze ngo dufite ijambo ryahanuwe aravuga ngo rirushaho gukomera ngo ndetse no mu gihe cy'umwijima riramurika yesu ni umugabo kandi ngewe ndamwemera aleluya dufite aho yatuvanye dufite aho atugejeje dufite n'icyerekezo cy'aho atujyanye uretse n'ibi ngibi ni imigisha yo mu gakiza adufitiye n'ubugingo bw'iteka ryose yesu abahereza umugisha hanyuma ni ubuhamya nabuhaga gatoya ndashoje hanyuma rero ibikurikiraho ijambo ry'imana rirahari niwizera yesu uzabona imirimo ye yesu mumumpera amashyi menshi cyane murakoze cyane amashyi amashyi amashyi menshi amashyi menshi tuyongere agiye gusengera abarwayi hari umuntu urwaye yizeye ko ashobora gukira hakaba n'urwaye atabyizeye abo ni babiri ariko kuko imana ari ariyo kwizera hari ibyo ikorera gukiranuka kwayo gusa papa ndagushyigikiye sengera abarwayi mu izina rya Yesu hanyuma bafite ikibazo cy'uburwayi butandukanye twizera kirisiti ukiza izananiranye n'abari bamaze mirongo itatu n'umunani yarababwiye ngo mwikorere mugende hanyuma muzamure ibiganza byanyu mubishyire hejuru dusenga imana turagushimiye kirisito muri we harimo imbaraga zikiza muri wowe harimo ubutware n'ubushobozi uyu mwanya muri uyu mugoroba turakwizeye reka iri teraniro ryose uyu mwanya ribone imbaraga zawe ribone gukomera kwawe no kugira neza kwawe aba bantu barambuye ibiganza kubera ikibazo cy'uburwayi byashoboka ko bana babwiye ko zitakira ariko kuri wowe nta mupaka ukuboko kwawe kurarambuye ugutwi kwawe kurahari kuri kumva ndasenza mu izina rya yesu kirisito kujya ukorana imirimo nanjye uyu mwanya wa none ahangaha tegeka ubu burwayi mu izina rya yesu ubu burwayi uburwayi bukire abantu banezerwe abantu bahimbaza izina ryawe kandi imirimo y'imana ikoreke hanyuma bazamamaza izina ryawe turagushimiye kirisito kuko ari wowe ukiza nta ndwara n'imwe ikunanira mu bushobozi bwawe byose birakumvira icyubahiro n'ubutware no guhimbazwa ntibikomeze kuba ibyawe tugukomeye mu mashyi ku kubw'imirimo ukoze mu izina rya yesu kirisito umwami wacu amen